अगर आपको मिल जाए एक रॉकेट पैक आप क्या करोगे तुम्हें इसे पढ़ लेना चाहिए इससे पहले कि तुम कोई भी बटन दबाओ चिकन्स को डराओगे या अपने बूट्स को भिगाओगे अरे जरा संभल के वो वो वो रुको तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ मिलो एक नए सुपर हीरो किड से एक बिल्कुल नए शो में द रॉकेटियर शुरू हो रहा है 12 अप्रैल दोपहर 12 बजे डिज्नी जूनियर पर